Gladys è l'unica mia spettatrice oggi. Io vado. Libera la you. tudo. always just want the ending. Makes me know I'm Easy walk through this rain and door. My name is God. Sophia, love that hurt yeah. attaccherà di parte ingiustizie, ma la parte pesa ti si broncerà per altre sciocchezze che eh, fai così intrigante che sai di tutti ma non vedi non rispondi alle mi nel naso come se l'allegria mutasse in allergia o il polline addosso della tua nella pioggia grigia la voce sei pronto nella memoria mia a posto di maggio e le tassi mi lega più saglio ed io resto qui solo ad aspettare così occhi spari, legati a un nodo stretto, applicato un'edera al tuo piatto, facile veleno, risentirsi nel profondo. el amor en la tarde su amor.